Jokaisella konseptilla on tietysti oma rytminsä, joka on sidoksissa vuoden eri aikoihin tapahtuviin asioihin. Ja tämän vuosikellon tarkoituksena on se, että tunnistetaan ne ja, ja kirjoitetaan auki, että hei, miten tämä konsepti pyörii, millä rytmillä, mitä, mitä eri kuukausina tapahtuu, mitkä on ne pääteemat, joihin eri kuukausina pitää keskittyä. Tässä on esimerkki vaikka liikuntapalvelun vuosikellosta, joka tietysti alkaa siitä aina uudesta vuodesta. Ihmiset, ihmiset haluaa uuden elämän ja ovat innokkaina ja haluavat pistää itsensä kuntoon. Ja sitten se jatkuu siitä. Keväällä mietitään, että päästäisiin kesäkuntoon ja toukokuussa alkaa sitten ulkokausi. Kiva touhuta ulkona erinäköisiä juttuja. Ja, ja syksyllä tietysti sitten erilaisia sisä, sisälajeja, koska tuo keli ei anna anna myöden, että ulkona touhuttaisi. Ja näiden alle on sitten mietitty eri, eri kuukausien teemat niin, että pääteemat on aina täällä ulkoreunalla ja, ja sitten vähän vähemmän tärkeimmät teemat tuolla sisäreunalla. Ja tässä vuosikelloa miettiessä kannattaa tietysti ottaa huomioon jo semmoiset olemassa olevat tavat ja tottumukset, mitä ihmis, ihmisillä on. Mutta sitten tietysti voi miettiä sitä, että pystytäänkö luomaan johonkin kohtaan ihan uusi juttu ja uusi tapa tehdä, tehdä asioita ja uusi tottumus ihmisillä.